Kukuna kuzo mwezi nya omweza kwa kubiri Omwaka biri abiri mwebiri Nafuna drone nengamba munange kusome vya smaka wali yobu zibu Kumwana uwaruba chagulanyi sentamu Ndibutia Mission okusoka bali bagala kuta mwana ono Nibasoka nibabala mwoko chesome vya chisulo mwana mwari nga kijja kuleeta alamu yamaanyi olwensonga nti betukola emirimu gyegimu naffe tutatukubye alamu nga ku masomero galina okwokya nga lekisubikweri twali tugimanyi bulungi nnyo ngaekigendero kyaba kyakuttiramu mwana simon kampala mutabani wakyagulanyi sentawa mutuuseko obulumi obw'enjawulo muhonzi n'alagira adison muhonzi n'alagira brathe eyiita brathe aliganyira deodati nti tugenda kukola mission emu nti ye uh, twagala mufune engeri gyemufunamu enjaga mugiteeke mu bintu by'omwana ono then bifulume mumawulire tumuswaze tumugobe mu ssomero n'ebibuuzo aleme bituula kubanga obujje bujja kubumugenzeeko munnange essomero lino liriko kamera okuva oluyingira mpaka gy'olikoma era kamera um, room eno omwami ono era yafugayo lwali teri lusa ng'omuvubuka oba oyo reverend brother ng'asindika omwami ono addison okero yoyo ng'amuwa mission agende mu kisulo simon kampala mwasula ng'amaze okujjako kamera n'amugamba genda otwale enjaga eno ogiteeke mu suitcase ya simon kampala solomon kampala olwokuba balina master key ng'omwami ono okero akwata enjaga ng'agiteeka mu suitcase ya simon kampala mujjukire mbagambye nti omwana yena agenda okuyingira essomero suitcase n'omaze ogikeberanga n'ebinyoba biye buli kimu bakiye nga tewali kiyingira mu ssomero nga tekikkirizibwa ndakoola ennini bwebamala okukola ebintu ebyo byonna byonna byonna essomero lyeyawulamu ng'abamu bawakana naye ngaomusajja ono olwokuba nti ali ku muhoozi project ali ku mateeka ga muhoozi ne basalawo okkubira president wa february kyagulanyi sentamu nti omwana jangu omunone yazize emisango robert kyagulanyi sentamu omukulembeze eggwanga yasituka ng'omuzadde ow'empisa n'agenda nawuliriza ensonga z'omwana ono era ensonga zino bwe zaatuuka ye ng'omuntu omuhozi yeye amugambye nti omwana ono muwe indefinitely suspect oba dismission mu ssomero abasomesa bamu ne bakalabira bagamba it tekisoboka era newajja olutalo lwamaanyi nnyo ekyaddirira ekyaddirira brathe ono oba omukulu w'essomero n'afunamu ensonyi n'agamba ka suspending esolomon kampala wiiki bbiri era wiiki bbiri ne basuspendinga solomon kampala n'asigala ewaka ng'atudde fe kino kyonna nga tukimanyi tusirise tulinda obusiri bwa museveni tulinda obusiri bwa muhoozi na buli kimu ekigenda maaso kigenze maaso abasomesa nga bemulugunya ebikolwa ebikolebwa ebikolwa brother ono uh, deodat aliganyira olw'okuyisa obya abasomesa n'obutawuliriza n'okuba nti yenyigidde emivuyo gy'okutulugunya n'okukijjanya omwana wa robert kyagulanyi sentamu okuva lwe yayigira mu ssomero lno ku odaza muhoozi kanekama ohoozi laga ne tugenda mu maaso abasomesa bwe bagenda mu maaso okutandika okwemulugunya uh, brathe ono yagezaako nnyo okuba nti asindikiriza abamu era kigenda okugwereza nga kigenda okugwe, okugwereza ngaomusomesa omu abadde akulira akulira kitugamba uh, waliwo kituyita nti waliwo omusomesa akulira uh, essomo bwe liti ng'omukuwa omusomesa we bamuyita uh, robert mbazira robert mbazira yakaanya nnyo yakaanya nnyo brath ono n'amugamba nti gwe nkugobye nga nenda bwegisi bufungize ono ye brother ye, ye teacher akulira alina aina gundi mujadde akuda n'amugoba wuuyo mbazira robert yamugoba teacher ng'amugambye twagala proof tukooye kubanga obadde otukolako nnyo effujjo ate nga totuwuliriza omwami oyo aliganyira n'agoba omusajja ono mbaziira robert n'amugoba era takyali mu ssomero wetwogerera essaawa zino lwaki terulibusa abasomesa bamu ne batandika okwekya nga bagamba nti okugoba robert ye nga bawarizonaba nti abasomesa bangi tulina okukendeeza ku basomesa omwami we namugamba nti munange nze wandibaddongoba naye nolekawo mr mbazira robert kubanga yabadde akulira essomo eryo tetusomewa mufiirwa kubanga tetusobola gera okufuna emirimuwa naye ye asigalewo omusajja ono la nagana nagamba tekisoboka era nagoba omwami oyo namudismisinga munange bwe kyali ekyo solomoni amaze okudda ekampala nga tulowooza gentlemani ono ajja kutegeera nti ebintu bino bwebifuluma bijja kwonona essomero byonna ekereziya na buli kimu ne tumulinda mpaka lwe yafulumizza ebintu bino kati kiki ekyavudde ku kanyamberege robert kyagulanyisa edamu bwe yasirika nange nensirika kubanga nze bwe nafuna information nensirika Reverend Father mbu yangamba tigwe sirika tulaba amagezi g'omwami ono munnangirwadde telibusa Reverend ne brother ono deodat aliganyira olw'okuba nti ye muhozi project abasomesa abasinga obungi abasomesa nga si baganda, nga baganda abasinga obungi bonna badde agenest ye era abasinga obungi yabagobye era bamubalira ku nsiko essaawa zino olwokuba nti ono muhozi project kati kiyakoze omwami ono njagala wakale brother bwalabye ngaensonga ekususseko gwobulamuzi gwokwenyini wakubidde mukamawo muhoozi kanyirupama nomugamba njagala tufune meeting ne archbishop omupya twogere ku nsonga zitutengere gyetugenda zimalirizamu era archbishop omupya minfomation eno agimanyiko bulungi yaganye okubasinkana mu mmeesi zammwe ez'ekisiru ne mukama muhoozi kanyirugaba njagala kubuuza Brother Dodat aliganyira mukise. Muhozi yafuka D principal wa somereyo. Muhozi yafuka D teaching staff ngareke nyiri mu senior 6 ya gwane enkona nebirivu yabireka kusimaka. Muhozi yafuka D teaching staff. Muhozi yafuka D Catholic Church ngawa orders. Okutuka gwe yakwa pisebene birungi esatu. Senior 4 yakukube bidaka. nga nediguli gyoyina yamankyolo okuba nti oli awali olundante kusubyawo wenyini watuuka ddi okuba nga muhozi yakwa orders kubanga oyagala kutuukaono nessomero nerako nobukatuliki buli kimu kikola munanga olwokuba ti archbishop yaganye obasinkana omwami ono busiwe kiyakoze kubanga afe kitubadde tulinda ne basasula midiya zonna mu uganda okuli muhozi project eri ku twitter okuradio stations tv ne radio ne baziita mu kyama ne babasasula ensimbi kigamba buli muntu ekitononyi yafunye miliyoni emu n'ekitundu okufulumya amawulire ago gonna era olwaleero olugafulumiza bupaneamba o oh, lindawe yesu kristo eyatwawula esiridde buli nyokijoimbadde nina mala okwalya essomero lino njabye brathe ono njabye n'obulimba bwonna buli kumi nabagamba nti nze midiya ya uganda yonna ndyesobolera omuntu ogu mwena muwandisa ku twitter mugenze ku facebook mugenze ku tv mugenze ku kine nga temulina proof nakoku information abagamba mwena ngesobolera omulungi okusokerera mbuuza kuba negenda bona bawangala mu ggwanga eryamerica buli kibuga kyona ba provinsi yona mwene kulamusizaako yona gyosinzira okuwuliza n'okulabira mukyabulako gye mutuusaako engalo kansubira temuli bulungi bwenvaawo nenjerekera eggwanga erya canada Bala msisa kubanya mwenye basewa mwena mwena mwena mwena mwena Awangali ya mwagwangili ya Canada Buli province yona mwole Pei chivuga chona mwole Mijibara kwenye mtu usake ngalo Kansu vile tebole ulu unji Nange ndi ulu unji Mwe wale kuagala guangali ya mwe Mwe wale kuagala siya Mwe wale kuagala nchuka chuka Nange wendi ni ongabu nnaze Mutele yivunze bala mseko Pana yukana bale mwagwangili ya blaze Mwala msisa kwa nensi Endala ziye wa guru mwo Soma zinga wa Wa wa, wa weze nsiza amerikezi yao Mwemfao ningenda kusema zinga Owa mwongereza bana yuganda bwe nabwangala mu gwangira mungereza bulamu sizako abangira laba mbeje basava ne banavo po ne basechi no mbuli omuja sinsilo okula bila katambikano mukibale kwaje muto sake ngalo kasubira ti bulungi rero nakura baraza enako zo mwezi mwezi manyi bulungi nyo era che chinde se chipayo payo kubane jona baddeko so no bwe vaone ngenda kusema zinga wa bulaya bana yuganda mwe nabwangala kusema zinga bulaya bulamu sizako mukibale kwaje muto sake ngalo kasubira ti muli bulungi nange ndo ndi bulungi olwa enako zo mwezi ziri abiri mulumu enako z'omwezi ili abiri mulumu omwezi ogwokubiri mwaka bbiri abiri mu ebiri era twakatambulako emyezi biri bwejityo okumulukomwaka guno so no mwenanga ali musemasinga europe okulamusizaako ensi yonna mwoli ekibuga kyonna mwoli ng'okakkalabya okola emirimu gyo olabirya famire yo ate wetusaako ekyejigula amagala eddiba munnange luwanjawulo nyo singa bangi abatayaaya awo nno wenvaawo nengenda ku semazinga wa asia mulamusiza ku bannayuganda mwenna bawangala mu semazinga asia sijja kumenya nsi manyi muli bangi nnyo mwagala ensi yamwe mwagala enkyukakyuka chemuino kola kusigala kumulamwa tere kuchoka so bulingo lokusamazinga asia mulamusiza ko muna uganda we bale kola lubale kwebedira mu bale kwagala nsiyo sagala muntu yenasi gale ku video yeno asigala talamba mutegeze bannamwe gishyalingo be obaka oba esimu ekutuke ekutuke njagala abantu bala video yeno la mulo ko mutegero buyayi wabana basaji na bujinche bakola munsi ngate mmanyi bwemva kusamazinga wa asia gamba sigenze mu middle east mu middle east mulamusiza nnyo banna uganda mwenna abawala bobulenzi n'abalenzi abaana bobuwala nabobulenzi mulamusizaako mukyebulako gyemutuusaako engalokansobe muli bulungi nange ndi bulungi mwenna buli munsi mumuli mulamusizaako bwenvaawo nno nengenda kusemazinga wa africa mwena banauganda mwena abawangira kusemazinga wakadugala mulamusizaako naye kadugala kwenyini kwenva mukyebulako gyemutuusaako engalokansobe muli bulungi nange ndi bulungi mwebale kulemerako buli ali munsi ya africa musemazinga africa ngaoli mulimu nauganda kulamusizaako bwenva nawe osagala kulandaga njara genda kutumira kubana genda bonna bwangalire Kenya Tanzania Rwanda Burundi South Sudan ne Sudan ya mambuka Congo Congo Brazzaville abali e Burundi aba mwe namala musizaako mwe bale kutumwe bale kola milimu mwe bale kuwebera mwe bale kwagala si ya mwe bwenva uno sisembedde kudda kampala wale wafu kumpi cha e dono mbala musizaako mwe na Uganda buli omujjo sinzira okuliza video yeno obo oli mu mambuka oli maserengeta oli mu chikadio obo oli musema obo wakati mu kibuga wakati wa mu Kampala kula musizaako ngemirimu gyokola gyanjawulo mubale kwagala nsi yammwe tambuza akatambikano facebook si yajjajjaawo facebook si yamwanyoko tambuza akatambikano mwe mwagala information kubanga uganda basobola bwa information so nno nja kwebaza bana uganda mwenna mu bugubi kubanga obwenyi bwekita bwabujjako mu uganda musigala mufuna information so nno balamusizaako bwe ntyo nno eddakiika zakayitako nnya zokka era mbakulisako eddakiika nnya njagala genda butereevu mu program eyandeso walero nenga sinagira ku program eyandeso walero njala kusoka kubateke kuba kuba wa ekigwaro gi kino ndio kengene maso ne program wen era tumeje kubana gwa na mwenda bagale ekigwaro gi mwe bale kunyumira kanyumira ako mwe bale kashi yalinga mwe bale kuweleza buli muntu message ekigwaro gi cha lero kitanse kiti buli muntu munsi joli ngoli munna Uganda njagala okugula amaaso gano otandika okugatunuza mu nsonga ezimu ozeetegereze ng'omuntu omukulu mulimbiddwa emyaka asatu mu mukaaga nga muli mu bintu ebyekifere n'ebyekiyaaye njala mutandika okuggula amaaso mukimanye nti mu uganda tekuli tv radio station yagenda kukuba mawuli matuufu kubanga zonna zasasulwa n'emitimbagano egisinga obungi information ejja gijja ku social media fe kyekitunoonyesa bloggers abamu okuba tubawa information kubanga singa nalimpa information etali ntuufu singa tebannoonya ne bananga abala bali mukuduka duka na yekyo tikigena tuti satu tugina kuva kumula mwa sonno nsiba mbagamba ne information bagati bandai mwegendereze kati leo zitse kubategeza information mu kigwaro gichalero kino Embere genda maso mu Uganda ekinyikagobe eyokwokya obutale okuva ku boda mpaka ku boda kino ekintu kitegeke erimu bana Uganda abamufuna mpola okubadizadira mu mbeera ey'okuteeka okubeera kokka omutandika okusabiriza kyekigenda maaso bokya obutale naye nga babokya balina ekigendera kubanga bakimanyi mulimu bizinesi zammwe mulimu kapita wammwe mulimu n'ensimbi enkalu nolwensonga eyo njagala abbaga lumuna uganda gyali ngaobadde okulya mu katale ak'omubuulu oba okulya mutale bonna ebintu bino wammanga toddamu bikola ekisooka bwobanga olina bizinesi ngaobadde odukaniza mu katale embeera bweri esawa zino teekamu bizinesi yo ebitundu atano ku buli kikumi ebitundu atano bireke waka ekyo kimaze bwobanga obadde okulya mu butale obwo nkwegayirire tolekaamu ssente z'onkalu wadde omuno gwenusu kebere kkumini eyaŋŋaali yebitaa togirekaamu mujje ssente zammwe mu maduuka mujje ssente zammwe mubutale kubanga omusajja bwayo kyakatobali wayo kyakeedi nessente zo zowandibadde ogamba nti ekikuba nsiko oba essente zandibadde zikujja mubuzibuulu nazo zenyiri baba zokyeddemu temuddamu kuleka ssente mubutale temuddamu kuleka ssente mu akeedi ssente zammwe mutambule nazo muzisibe mu kiwato mutambule nazo kubanga zezijja okutasa nga ofunye obuzibu okwokya tokugendako maliro eno sisimu y'abasajja bano abaava mu nsiko tebagala muna uganda ngaolina ekikumi tebagala muna uganda ngaogaggawadde bakwagala oli mwavu okwokya tugenda kukoma leero bagenda kwokya amasomero bagenda kwokya obutale bagenda kwokya baasi ekinaavamu bagenda kwokya ne paliamenti yennyini baliko babakakasa nti kyebaliko bakituukiriza ekyo kyomusigale nga mukimanyi so bategeeza temuddamu kuleka kintu kyonna kiyitibwa maaliyamu mu butale sente enkalu nedda bizinesi muteekemu kitundu bwemuna agaana embuli etefa yonna kubanga buli muntu ennaku emu emuyonta butaaba gyali gyabaafukamiddewa gyabaakaabira amaziga ge kyobala tugamba nti kabampula ngoli mu kisenge kyo kubanga gogokabira enaku ba gosingira ennaku yo ayinza okuba asuza kawumbi owa bukadde ngogomukabirira kumbe gwe ennaku gyoyina eyo zalumonde songa oli ali mu kukiina bukiinyi olwokuba nti ye sente weziri omusoga zagamba nti diriwo kamaala Lorenzo ngeyo njara tandika ne video iyo lwaliyo ngechigula ruji nchimaze bwe mali chigula ruji njara mutagingire abasomesa abazadde bana Uganda mwena nenga mutsoka kino njara mutagire archbishop wa Uganda mpia Dr. Paul Semogere njara mutagire Robert Chagulanyi Center mu Center mu President wa Uganda njara mutagingire Babi Itungu First Lady wa Uganda n'abasajja mwena balina abaana ku smak mujjukire ng'omwezi guno ogwokubiri gwakatandika najja nenkola vidiyo naye nga nsinya ku katono ku information eya smak st mary's college kisubi ne mbagamba ngenda kujja neinformation eyo mwetegeke naye nembakoweaba mm, mm, kansooke ninda endabe obwongo babana bantu bategeera batya nabagamba nti ataali okutambulira kusibira yamenvu ate tugamba nti entegeera ffenna amagezi gaba gamutwe so simugejjo ebiseera ebisinga sitaani alina efujjo bwolaba nga sitaani yesitukidde manya nti bakozesa baweddewo nga sinalandaga ngaeyajja okusaba eryato njagala muntaagingire omusajja eyeeyita headmaster wa kisubi eyeeyita brother deodati aganyira ye brother deodati aganyira abeere ku vidiyo eno yoona omukulu njagala abeere ku vidiyo eno saagala abuleko yoyo omukulu njagala abeere ku vidiyo eno nga sinagitandika kubanga njagala buli muntu mugamba atanywe omuntu abereko njagala mutagigira omukulu gwe bayita addison okero ye warden wessomero eno njagala warden abeereko vidiyo eno agibeereko bwe mmala okubeera oyo abeereko njagala muhoslaga abeereko vidiyo eno muhoslaga muhos kanyirupama abakola babutabukire muhos kanyistan i don't know i don't care about that but i need you to be here to watch this video until the end njagala mutegeere njagala kusooka bategeeza nti nafuna information ekwatagana ku nsonga ez'essomero lino ngenda kuz'omwezi nya omwezi ogwokubiri nensooka nensirika gently nga njagala nsooka endabe obusiru bwa brathe ono headmaster wa hm akulya smaka entegeera ye eryetya nga njagala kumanya ani amukozesa akolera ani ebyafayo biri bitya kikyakozesa nabaali abamukozesa of course nenjagala manye kikyagenda okukola asobola okukola enkola y'ekintu ekikulu oba agenda siriwala of course nali manye agenda siriwala kyeyakoze kati kandubatandikire ku ntono mutegeere information efunye olwa ennaku z'omwezi ziri abiri mu lumu nze information yali yifunanga ennaku z'omwezi nya omwezi ogwokubiri nengisirikira nenga mm, linda kototakibe nga tuna kikenenyandusu kati information eyise ku mutimbagano yonna ku social media ku Facebook ku Twitter ne ba state agency bonna abadde baji promoting zino gitambuza yonna nfu olugero lutufu lulu no era mutegeere ba state mafias abakulya state bakulya buhozi abali ku Twitter abadde batambuza ebintu byonna njagala ne mwami maobe Nobert maobe abere ku video eyo era njagala bagamba bati nga ntandika video ekintu kya Twitter diversion bye muddo lwa ku te uh, ah, munyagwa mugati gwa bata eh, diversion agende state agent mabe babirize state agent eyo nayo diversion agende ekintu ekirala nsiba mbagamba bannayuganda bannakabala mutere mufune ku magezi awunaku lumu mutegeera abantu bemudiringa nabwayeekera nzize mbagamba nti paaka empya okugiddamu lugenda kubeera lutalo nga mulowooza mpakana nze nakula manyi nti paaka empya ne paaka enkadde ttaka lya bwakabaka bwa buganda eryawebwa gavumenti okutandika okuteekawo paaka eyo abantu okulinyirangamu motoka ogenda mubitundu ebira ebyeggwanga njala kubuuza omuntu sekinomu atuuka aty okugula ekibanja mu paaka mbw alinamu ploti hmm. omuntu sekinomu public land ajjamu atya okugula mu ploti mbw alinamu ekibanja asimyemu n'ebinnya ekisookera ddala nga sinagira ku information njagala bannayuganda muzuukuke munoonye eryasirukwago munoonye n'abasajja baga nti balina ebibanja mu paaka enkabbewo empya mbakwate mbakuba emiggo esiko mujikube ettaka ettaka it's a public office a public land teri muntu asobola kugulawo poloti ekyo kimaze ekyokubiri teri serezamuwa musolo giteekebwa wantu oli najja n'amenya property oba n'adamaginga ekintu ekikunda kusereza omuwa omusolo nga talina court order baani abazza okwefosinga okusima ebinnya ebyo poliisi namagye ku orders zaani mumanye nti ekintu kyabasajja bano ababbi siga gavumenti eteeka sente wantu kiba kitegeeza nti efuuse gavumenti property tewali muntu ayinza gikwata kujjako kooti olinajja n'ensuulu n'asima ekintu ekibaddemu obubumbiro obuwembu bw'ensimbi n'agenda mujja kutegeera ngaobudde bwagenzeeko ntandise ntandise nti munnanga olwatuuka nga booluganda wetulabira nga wabeerawo gavumenti ey'ekimpatiira ey'omumpembeyoseretabasamutano wa kalekezi yayika windows ne banne abatulowozesa nti basoma kyokka nga okusoma kwabakamungu oba nnyo Terwarusa nga Robert Chabulanyi Sentamu akwata omwana omoto la maso meragamu agamanyikidwa tigasomesa nomwemuli St. Mary's College Kisubi eyaba father oba eyesomero e, eyaba Catholic erimanyikidwa neno nomuhozi kanyiropama muhozi laga jiyasomera jiyagwa nenkona nenywa nebasindikiriza kine kyawango kutuka jiyatuka mpaka olwaleero nkiddamu neno muhozi kanyirugaba muhozi laga oba muhozi kanyiropama jibasindikiriza kine kyawanga jiyasome jiyagwira nenkona nenywa jawa orders ntandise bwet nga sinagira ku information entuufu kansoke mbawe biography oba ebyafa by'omusajja ali mu kucunya era eyayise bannamawulire okwonona erinnya ly'omwana solomon kampala mbawe kiki kyaliko na biki kati ono ye mwami gwengenda okuba esingako okwogerako yoyo deodat aliganyira ye head teacher wa smak muhozi project era ali mu nsonga z'okwagala okutta omwana solomon kampala n'okuteeka ebintu byona ebifulumidde mavu naye ngaojjukire information ze nagifuna ngaenaku z'omwezi nnya efulumya ddi leero tusiimudde nga sinagenda eyo yonna yonna yonna njagala sooka kuba wamuka preyamba akatono ennyo ku ntandikwa nga sinagenda mu maaso ekisookera ddala tukimanyirunye nti ffenna tulina abaana abasoma mu bisulo mu masomero ag'enjawulo ku lunaku olw'okugula amasomero oba kunaku lwokwogala amasomero abazadde babawulira abaana school fees bagenda okusasula biki ebyetagisa bagenda okujja nabyo era olunaku lwatukola okugula amasomero abazadde bakomyawo abaana e, staff abasomesa oba management ekwasaganya essomero eryo ebeerawo n'abasomesa ne bametroni ne bawardens abakebera kesi z'abaana abo nga bayingira mu masomero buli kintu kyonna ekigira mu kesi y'omwana bakijjamu ne bakiyiwa ebbali ne babikula kimu ku kimu ku kimu ku kimu ne babisawali ne bakonfaminga nothing is in the two suitcase nothing is in clothes n'engoye ezimba zigana nti zino tezirimu teziri ku standard ya somero muzizeeyo ne bulubaali bamukebera n'omugaati bagusumulula nenga tubazisumulula buli kimu n'omusibi bagusumulula kati ate kisinga obukulu nti n'emifaliso ennaku zino amasomero osangayo emifaliso era nga ne ku simaaka bwekityo bwekiri emifaliso gisangibwayo kati njala kubuuza nga sinatandika video eno bulungi nnyo mukulu aganyira wa brother aganyira deodat information gy'ofulumiza nagifuna nga nnya ogifulumiza ngenaku z'omwezi abiri mu lumu naye remembe ebintu byemwakola ngenda bibuulira ensi era ngenda kukuswaza mukulu bwe mba nga mukola cross check ng'abaana bayingira mu ssomero buli kimu nomukikebera omuntu yandyebuuza bino byayisiruddawa era byayingiredde awengira otandikira emboozi eyo mukulu dawudat aliganyira yaani kubanga nze nkuva, nkuva wansi ku kikolo nkutuuke ku waggulu ku birevu ngaomaze okujja obulungi njagala archbishop wa uganda omupya ne kalezi ya uganda yonna ewangala neebuna mu uganda yonna mubeere ku vidiyo eno nabagamba gye buvudde katono nti omugenzi dr sepiriano kizitolwanga abaamutta paati eyabalimu mu mission y'okumutta yali mu kereziya mu yennyini era ne bagamba nti kereziya ejjuddemu ensekeezi bambega ba museveni okuvaku empaka ku ze nga muwakana mpaka lyakiso mpaka lyafa wetwogere ne ssaawa zino headmaster oba ekye brother deodat aliganyira yakulira essomero ebyo yajja atya yaani mumpulirizeko bulungi omwami ono amanya g'amatuufu wulira archbishop minister of education wulira ne gavumenti ya uganda wulira amanya g'amatuufu ye mukisa deodat so si aliganyira mupuliza bulungi sharinga video amanya ga matufu ye mukise ye mukise deodat ono omwana enzaalwa eyemasaka naye nga yakyusibwa ngaebifuna agira nakulira ku bitundu ebirala gano amanya aliganyira yagakyusa ngaamaze okugwa p7 emirundi esatu kwe kukyusa amanya neyeyita deodat aliganyira ye head master akulya kisubi minister of education musudde standard nkiddamu amanya ah, g'omwami ono amatuufu ge yakweka nga ne catholic church tegamanyi minister of education tegamanyi ne archbishop tagamanyi omwami ye mukiise deodat originaly but yagwa p7 ebirundi esatu flat nakyusa amanya neyetuuma deodat aliganyira yegwemukozesa omwami ono nno originaly ava mu kitundu kyemasaka gye bamuzaala olwokuba nti abazadde tufuna emirimu tukyuka bwatyo omuvubuka ono yagenda nakulirako ko eibanda essaa zino gyetuyita kamwenge ono nno omwami gwemulaba naye amagezi ayina gamunguuba era nga bwowulya ebintu byakola tugenze mumaaso bwamala okugwa p7 emirundi egiwerako era bwatyo neyeyongera mumusindikiza nakola sinia 4 musinia fe eno yagigwa n'enkoona n'enywa eno gye yasinzira okumusindikiriza okgenda okusoma owa bulaza ne okusoma wabulaza nawe wamulema bamusindika ekisubi okuba nti akola ebintu byokulunda oba okuuma okuuma ente ezaki zabafaada omwami ono obulambu bwakuyiya nnyo era wetwogera essaawa zino kati waali abadde munene yo nga yeyita munene era ekirala profayiro ye gyemulina ku ssomero oba gyemulina minisitry of education baginamunawulira yonna nfu omwami ono agamba alina emyaka nkaaga musanvu kyokka ngaekituufu kiri nti alina emyaka aga nti alina emyaka nkaaga naye actually profayiro esoma alina emyaka nkaaga musanvu era nga asala emyaka musanvu gino okuba tayagala genda mu luwumula ng'akyalina ensimbi ze yeetaaga mukitegedde bulungi omwami ono azze akyusibwakyusibwa mu masomero okusoma kunga kwa munguuba n'atuuka n'okuba nti ayingira kereziya ya uganda afuke brother ng'ate mukimanyibuli nti ekkanisa y'abakatoliki ebuna mu nsi yonna tekkiriza muntu yenna kuba nti yasoma obubrathe ng'ayina omwana mukulu mukulu mukulu father oba brother deodat ariganyira oba mukise oina oina abaana babiri owobuwala n'owobulenzi ngaekifaananyi kino jala musooka mulaba ekifaananyi kyataata ono mumbaddizeeko ekyomwana kubanze nagao yalutinkudde nga sinagenda ku information oyo oyo yalina obuzibu ayagala okutta simon ku order za museven mwetegereze bulungi yoyo deodat mukiise lyeyakweka neyeetuma aliganyira kati mukulu guwalutinkudde one mutabani we ko bayita damolira uyo kati oyo ko bayita damolira mutabani we chokono brother nakugai wali tinkude nakusirikirira kuvanga nakuzo mwezi nya oyo mutabani we chokono brother naye ina abana babiri uyo photocopy copy and paste oyo mutabani we era ne musiri muzibu tuvudde wa utugenze mbagambi miaka ya gisala wait a minute emiaka ya gisala natuka nokweita ekintu kyatali njagala mbaddize bulungi nnyo mutegeere bulungi nnyo omwami ono yagenda n'asoma ebintu bingi nnyo naye ngaebintu byona tasobola bikola bulungi nnyo muno muyava ne bagenda nebamwondolenga mu diploma okusoma diploma mu education mu nkozi era n'agisoma era yavaayo ngaebintu byasobye tebikwatanga biringa nga mpale za mukama yosmutamani wakale kyezi yakola bubi nnyo omwami ono ebyafaayo byesi birungi nnyo olw'ensonga nti wamala okukola diploma eno era yatwalibwa ekisubi eno aluddewo nnyo ng'akola emirimu egy'enjawulo era mu 1987 omwami ono yafuulibwa farm manager ekisubi okuba nti abeerawo omwami ono tasubirangako nti yali yalinza ofuna omukisa guno kubanga embeera yebadde yakimpowooze nga neetegera yakawungeezi nnyo olw'ensonga nti ebintu byakola byona tebijja mu ntegeera ye n'ensoma ye yakibogwa ennyo era nsuubira nti mwenna bamu omulimu guno temwamanya muntu kigwe mwaguwa nga n'ebintu byaliko kati byakolerako empapula zonna nga hm akulira essomero eryo zona ziri fojidi sizize yagulangule nkiddamu zona ziri fojidi era sizize zonna empapula zakozesa ziri fojidi sizize mumpulira bulungi eyo nasijja genda kubimukwatako kasamba bulidde bulungi nyobera ebimukwatako byonna mbitegedde bulungi njagala genda ku bintu ebimukwatako pasono n'omutaana gwavudde luddawa nediguli gyalina gyaga nti agiine makerere byonna mujja bitegeera bulungi therafutako njagala bwako puriyango mutegere bulungi nediguli gyalina yonna yonna yonna nfu byonna byayina byonna byakiyaaye mbule okuba kati edmaster wa smaka akola efujjo kati ntandise vidiyo eno bulungi mm -hmm. Bon, pas les abonnés. Ni mukubi kulanda gabwino. Kandi mumanya ebyange. Tugenza bulungi. Ngena kuzo mwezi nya omwezi gwo kubiri, omwaka 2022. Nafuna drone ne ngamba munange kusoma bya smaka waliyo obuzibu. Kumwana uwaruba chakulanyi sentamu. Ndivutia. Ndivutia. Droni yangi nembulia bintu bingi nyo Nembako omu omufadha gwe nakubile simu mwebu Zako nangamba nti yesonga zino jezirio tuzimanyina ye Tetuwa agade zigende maule kubanga zidia, zidia kome kerezanga Eitha zishuaziza esomero obanga zishuaziza Abasomesa orebi nju ebikulibwa ebitali mateka Nemo gamba kare kampu muze ngalabi yange Nia maule kanga sigazi mtikare Era fadho nangamba tugenda geza kukogela no musajono Tumanyi enta kwevaluda waa nenga omusajja bambi mukozi wa muhozi kanyirugaba nga mission okusooka bali baagala kutta mwana ono ne basooka ne babalamu okwokya essomero ekisula omwana omwali nga kijja kuleeta alamu yamaanyi olwensonga nti betukola emirimu gyegimu naffe tutatukubye alamu nga ku masomero agalina okwokya nga lekisubikweri twali tugimanyi bulungi nnyo ngaekigendero kyabwe kyakuttiramu mwana simon kampala mutabani wa kyagulanyi senta wamutuuseko obulumi obw'enjawulo era mujjukira bablogers bangi bayogera ku nsonga y'okwokya amasomero nga nayekenyini mwendi nga nessomero lyakisubi twaliteekamu nga baagala kwokya waadi omwana ono mwasula na ye echo bwe balaba nga tibakitegeddere bagamba tukoze tutya ne bagamba tulina okukola ensonga yonna esoboka kati ngenze ku story endof saagala tv radio station lupapula simanyi twitter handle simanyi agent siba muhozi bona muhozi kanyi lupapa abali mukuwa information enfu mubitaddeyo leero information agifuna ngenda kuza omwezi nya omwezi ogwokubiri biri abiri mwebiri nensirika nga mulowooza ndi musiro smak st mary's jisui college esangibwa ku luguudo lwentebe gegamu ku masomero gannaggwadda oba magundiivu mu uganda agabadde gasomesa abaana ne bayita wamma n'ensi n'ensi nekwata ku ttama wetwogerera essaawa zino omukulembeze afuga essomero lino wuyo yagwa p7 emirundi esatu siniafo nemukuba eŋumi nemugjamu n'amannyo nga nediploma gye yasoma yafuluma nayo yabirakanga nnyo nnyiniyo neddiguli ennyini nga yagulangule nga n'amanya agamu tegakwatagana alina n'abaana kyokka nga brathe tugenze mu maaso munnange mission y'okutta omwana omukwokya bwefa muhoozi n'omusajja ono deodat ne bakyusa tactics taki gibaleeterwa munnange terwali busa mumayinza byange mbyogera ninabwino wano saagala balwisaayo nnyo mm. saagala balwisaayo bwino wange entambula naye bwino wange entambula naye saagala balwisa wayangwa tuli ku live tuli ku live wano okay bwino owange entambula naye kati nabategeezezza nti ono ye brother akulira essomero lya smak yoyo deodat mukiise originaly naye nga yeeyita aliganyira muhozi project ono ye addison okero waden abadde amanaginga stream omwana solomon kampala mwasula mwetegereze bulungi ye addison okero akulira stream addison okeri yabadde nga hadde warden omwana solomon kampala ye warden mwabadde asula oba kye kisulu mwabadde asula ono addison okero kati ono abeera mukozi wooli kati munange olunaku lwatuuka ngenaku z'omwezi lumu omwezi ogwa february nga gutandika muhozi nalagira addison muhozi nalagira brathe yeyita brathe aliganyira deodati nti tugenda kukola mission emu nti ye twagala engeri gye mufunamu enjaga mugiteeke mu bintu by'omwana ono then bifulume mumawulire tumuswaze tumugobe mu ssomero n'ebibuuzo aleme bituula kubanga obujje bujja kubumugenzeeko munnange essomero lino liriko kamera okuva oluyingira mpaka gy'olikoma era mu um, kamera room eno omwami ono era yafugayo lwali teriruusa ng'omuvubuka oba oyo reverend oba brother ngasindika omwami ono Addison Okero yoyo nga mwa mission agende mu kisulo Simon Kampala mwasula ngamaze okujja ko kamera namugamba genda otwale enjaga eno ogiteeke mu suitcase ya Simon Kampala Solomon Kampala olwokuba balina master key ng'omwami ono Okero akwata enjaga ng'agiteeka mu suitcase ya, ya Simon Kampala mujjukire mbagambye nti omwana yena agenda okuyingira essomero suitcase mama zo jikeberanga nebinyo babiye buli chimba chiyenga twali chingira mu somero nga tachikirizidwa mumpu ya bulunji twali chingira mu somero nga tachikirizidwa hmm. omwami ono nga bamwa mission nga agenda mu kisulo cho mwana ono kubanga bana babali baba bali mu kusoma nga agenda gula suitcase ya Kampala nga ateka mu enjaga yenga alaza bambuzo maze obwa oyo, oyo brother brother ariganyira amubuuzo maze nga mugamba mukama nga omulimu ogumaze ngaamuwa omulimu omulala kati mu kakodyo ke kamu ono teyategeera nga bagamba nti ennaku z'omubbi zibeeraana mu kakodyo ke kamu omwami no gamuddamu nsi bamugamba genda oteekemu enjaga mu mufaliso kumbe mu kamera tebazzemu kutegeera nti kamera zazzeeko kamera nga zazzeeko omusajja ono adison okero waden ng'agenda asumulula omufaliso gw'omwana ng'agusala nga nagwe aguteekamu enjaga bw'amala oguteekamu enjaga bonga basettinga bulungi nnyo kirasi ziwedde omwana alina kudda muki alina kudda muwadi mwalina omwasula muba muki mudometro mwasula kumbe bano basettinze dda nga bakola routin checkup bagenda okusanga basanga mubiki ebiragalagala ebiri mu sutcase nomufaliso solomoni nga bagamba no this is impossible kubanga nze siri drug adosinywanjaga sinza kibu kimu akikebera njagala mulete prove nti bino ebintu byange kuba buli kimu akikibirano paliso nagusangawo sutikesi yange badde nsibe ate wante tewali muntu akkirizibwa kuyingiza kintu kyonna kirakirizibwa mu ssomero mulunde nga bakwata mwana bamuzza mu staafu nawatandika mukaza omwana nga bagamba sira kyemmanye nga baleeta obujulizi nga bamulaga omwana ng'asirika essomero nno nga likwata akati essomero likwata akati jjukira eri abasomesa abadde bamanyi ku mize gy'omusajja ono nga bamanyi nti omwana obaali baagala dde omukolako ekikyamu abasomesa nga beyawulamu essomero nga liyawulemu emirundi ebiri abawagira brother aliganyira deodat n'abawagira solomon kampala n'abala abasigalawo nga beetegereza ensonga zino ngaamugamba tugende ku footage ku footage owa kamera tulabe ebintu bino byazze bitya nga basooka bagenda ku footage asooka nga footage bamuderitinzeeko ngaabuuza reverend babuuza brother ono kijja kitya ku sarvice ne bwe ziti footage ono taliwo kamera zaale tezikola nga bagamba mwende boss nobody ask me any question ngecho chida kati nga bagenda ku footage wokubiri basanga footage wokubiri ngomwami ono okuri yabadde mu dormitory ya Solomon Kampala era nga bayina nakatambi akalaga nti omwami ono yali ateeka eh, yali ateeka yali ateeka njaga mu faiso gwa Solomon kati mukuru dewo dat mukise ariganyira njagala nga wasoma obwafaza nga wasoma ko wiki bi njagala ogende olete olete olete video bano bano batiching staff je bakusaba oba je baraba kufuteje ogireto gizanyire ensi ngono musajja oguwasindi kono ono futa gitali yonga yateke enjaga mu faliso go mwana nga futa gitali yongo yateko enjaga mu faliso go mwana ono Addison Okero nga si yateko enjaga mu faliso go mwana ono Addison Okero futa gimulete futege muleeta omuzanyi ku nsi wange oli bulanga ono awo nsimbudde kati ngenze ku kirala ku lunaku lwennyini bwe bamala okukola ebintu ebyo byonna byonna byonna essomero lyeyawulamu ng'abamu bawakana naye ng'omusajja ono olwokuba nti ali ku muhoozi project ali ku mateeka ga muhoozi ne basalawo okukubira president wa february kyagulanyi sentamu nti omwana jangu omunone yazizza emisango robert kyagulanyi sentamu omukulembeze eggwanga yasituka ng'omuzadde ow'empisa n'agenda alawuliriza ensonga z'omwana ono era ensonga zino bwe zaatuuka yengo muntu muhozi ya mugambi nti omwana ono muwe indefinite suspect oba dismission musomero abasomesa bamu ne bakala bi bagaba itizi tekisoboka era ne wajja utalu amanyi nyo echadidira omusome echadidira brother ono oba omukulu esomero nafuna mwensonyi nagamba ka suspending esomero ni Kampala week B era week B ne basuspendinga esomero ni Kampala nasigala ewakanga atudde fechino chonanga tuchimetu sirise tulinda obusiri bwa Museveni tulinda obusiri bwa Muhozi na buli kimu ekigenda maaso kigenze maaso abasomesa nga beemulugunya ebikolwa ebikolebwa Reverend Belikula Brother ono uh, Deodat Arganyira olw'okuyisa obi abasomesa n'obutawuliriza n'okuba nti yenyigidde emivuyo gy'okutulugunya n'okukijjanya omwana wadwa kyagulanyi ssentamu okuva lwe yayingira mu ssomero nno ku oda za muhoozi kanyirupama muhoozi laaga ne tugenda mu maaso abaso mese mwagenda machi bwagenda bwagenda maso kutana pokuwe mulugunya father uh, brother ono yageza ako nyo okubanti asindikiriza abamu era kigendo okugwereza nga kigendo okugwe kigendo okugwereza ngo musomesa omu abade akulira akulira kitugamba uh, walo kituyita nti walo musomesa akulira uh, esomo bweriti ngo mukuu musomesa bamuita uh, Robert Mbazira Robert Mbazira yakanya nyo Reverend yakanya nyo brother ono n'amugamba nti gwe nkugobye nga nenda bwe gisi bufungize ono ye brother ye, ye teacher akulira alina gundi mujadde akudda n'amugoba wuuyo mbazira robert yamugoba teacher ng'amugambye twagala proof tukooye kubanga obadde otukolako nye efujjo ate nga totuwuliriza omwami oyo aliganyira n'agoba omusajja ono mbazira robert n'amugoba era takyali mu ssomero wetwogerera essaawa zino Right lulubusa abasomesa bamwe batandika okwechanga bagamba nti okugoba Robert yenga bo reason abantu abasomesa bangi tulino kendeza kubasomesa omwami ona muganti munange nze wandi badongo banene lekawo father no lekawo Mr Mbazi Robert kubanga yabadde akulira essomero eryo tetusobola mufiro kubanga fetusobola kugenda okufuna emirimu wane ye asigalewo omusajja ono uh, la nagana nagamba tekisoboka era nagoba omwami ono amudismisinga munange bwe kyali ekyo solomoni amaze okudda e kampala nga tulowooza gentlemani ono ajja kutegeera nti ebintu bino bwebifuluma bijja kwono n'essomero byono nekereziya na buli kimu ne tumulinda mpaka lwe yafulumizza ebintu bino kati kiki ekyavuddeku kanyamberege robert kyagulanyi senta mbwe yasirika nange nensirika kubanze bwenafuna information nensirika reverand father mbwe yaŋŋamba ti gwe sirika tulabe amagezi g'omwami ono munnange lwadde telibusa reverand ne brathe ono deodat aliganyira olwokuba nti ye muhos project abasomesa abasinga obungi abasomesa nga si nga baganda abasinga obungi bonna babadde agenesiti ye era abasinga obungi yabagobye era bambalira ku nsiko essaawa zino olwakuba nti ono omuhos project kati kiyakoze omwami ono njagala wakale brother bwalabye ngaensonga ekususseeko gwobulamuzi gukwenyini wakubiddemu kamawo muhoozi kanyirupama no mugamba njagala tufune meeting ne archbishop omopia tuogere ku nsonga zitunegere gitugende zimaliriza era archbishop omopia information eno agimanyiko bulungi yaganye okubasinkana mu mmesi zammwe ez'ekisiru ne mukama muhozi kanyirugaba njagala kubuuza brother deodat aliganyira mukise muhozi yafuuka d principal w'essomero eryo muhozi yafuuka d teaching staff nga leeka enyiri musinya 6 yagwa ne enkona ne bilivu yabireka ku smack muhozi yafuka di teaching staff muhozi yafuka di catholic church nga wa orders okutuka gwe yagwa pisa bene bilungi esatu senior phone yakukube bidaka nga ne ndiguli joina ya ya ya, ya machoro okubanti oli awali olunda ku kusubi awo nyine watuka dio kubanga muhozi yakwa orders kubanga yagala kutuka ono ne somero nena ko ndo bukatuli ki buli kimu kikola munangu lokuwa ati archbishop yaganyo basinkana omwami ono busiwe chi yakoze kwanga fachi tubale tulinda ne basasula media zona mu Uganda okuli muhozi project eri ku twitter oku radio stations tv ne radio ne bazita mu chama ne babasasula ensimbi kigamba buli muntu ekitono nyi yafunye miliyoni emu n'ekitundu okufulumya amawulire ago gonna era olwaleero olugafulumiza kupanengamba o oh, lindawe yesu kristo eyatwalula esiridde buli nyo kijo kimadde nina mala okwayo essomero lino njabye brathe ono njabye n'obulimba bwonna buli kumi nabagamba nti nze midiya ya uganda yonna ngyesobolera omuntu ogu mwenna muwandiise ku twitter mugenze ku facebook mugenze ku tv mugenze ku kinenga temulina proof nakoko information nabagamba mwenna mbesobolera omulundi ogu ne mujja ku TV 5 mwe nambe somolya mwashire mwe teka information amazo basasula ne mbali na kusawa B mujukira ne nofumya mission na ina okufumya information ngina kuzo mwezi nya omwezi ogwo kubiri mujifulumiza ngina kuzo mwezi abiri mu rumu na bagamba nti obulimba bukera ne ya ata amazimo bagatuuka gasanya obulichimu kati ngenze maso Olokuwa nti Archbishop Mpia ganye okusinkana muhozi n'omusajja ono komu hozi nagamba musiru munne kati itaba mawulire mochonone omwana tumusibeko musango ndi bamukutte nenjaga norensonga eyo kino kigenza okulabikira ku mutimbagano eŋŋamba oke eyabalola esiridde nange kanzije mbakwatemu mbategeeze nga ensi bwetambula tukoobya obuyaaye obufere obutaagaliza n'okwagala okusiiga abaana babandi enziro olw'okuba mmwe temwagala muntu abasinga nakutegeera kikimuliko ŋenze mu maaso Solomon e Kampala bamusindika ewaka ngenda kuzo omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka bbiri abiri mu ebiri awo wonna tebayogera kubanga baali bali kwa muzannyo gwabwe mumpulira bulungi solomoni yakumye okusomero ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogwokubiri bbiri abiri mu ebiri naye jjukira solomoni bwe bamusindika agenda kuza omwezi abiri mu lumu omwezi ogwokubiri ono brother oba headmaster akulya smak yagenda atandika okuyita buli stream yonna ng'asiiga solomoni empitambi mu baana banne nga babagamba nti ati mulabi munnammwe munyiwanjaga era nga kitebwe aginywa era abaana bana ku ssomero abasinga obungi naye sono lyeyawuddemu eri awamanyi solomoni ng'omuntu nzis a very humble guy a very intelligent guy nga tasobola and guess what abaana bagambye mu nkubo zaabwe ntekisoboka kubanga fenna suitcase bazikebera wulira kisisa abaana bagambye No, it is very funny. All of us, we know it very well that all our suitcases have been checked on the reporting day. Well and good. Since someone reported at school, we hadn't have any kind of VD, that is visitation day. Can you know the father, the grand brother? Deo dati aliganyira mukuru okujja kobota swara amasomero gakaddamo tewali vidi nti waliwo omuntu yayingidde n'ekintu mu ssomero n'akiwa omwana ono n'abaana benyini bakugamba brother swalako tetunafuna vidi kyekisooka ebifaliso tugisaa ku ssomero sutikesi muzigula ng'omwana ayingira mukola ne wiikire check okukebera streams ezo ne muyingira ne mukebera abaana nga beebase nga bazuukuse era buli kimu ne mukikebera kati mukulu tukimanyi bulungi nnyo tyoli muhozi project era abasomesa bona abadde bawagira lubakyagulanyi sentamu bonna basinga obungi wabagoba nobali pressinga nabatawagira kyagulanye nga muli mission yokutta omwana for the first katwagala kumanya gwe mu mutima gwe yeyita brother nga n'okuzala wazaala nga nempapula zonfu okoleraanye era nsaba archbishop wa uganda omupya mukulu pawulo semwogerere tuyambe nga nena gyesimufungize omwami ono mukwate mumutwale ku poliisi mumuguleko omusango gw'okusiiga ettoomi omwana w'omuntu mumuguleko omusango gw'obutaba na biwandiiko bimukkiriza kubeera waawo mugureko omusango ogw'okwono na kereziya ebuna wonna nkiddamu nsaba archbishop mpya owa uganda wawa kampala mukwate brathe ono aliganyira deodat oba aliganyira mauno um, mukiise mukiise deodat jukira namanya temugamanyi yaani ye mukiise deodat original amanya yakyuse makyuse nga yakoga p7 ebirundi eki sinafone mpa nanywe nanywe ne diploma gyayina education yajingirira njingiri nedigri gyayina ebakerere bamuguzanguze eyo information egenda giyeeta mu next video nebezeeko nedigri gyayina no yabicupuli mumukwate musibe embuzi era mujje mu buweereza wadde okuwo nessomero lyabaessomero lyobukatuliki eribadde liwanga ddenga lisomesa abaana beggwanga njala kubuuza muhoozi wali ku simaaka n'ogwa n'enkona n'enywa n'ekiwalata kyolina wano mu mutwe enviri wazireka ku simaaka solomon kampala gyaliyo gyakulembera stream namba n'abakuba kati gwe wagwa ekigumu gwosoma n'enviri nozireka nofuna ekiwalaata ne basindikiza kino ekyawanga kigere ekisoma gyekirina okusoma nakyo nekiremwa bweoba alimu okusoma leka abaana abandi basome nenze mu maaso kati anti bano abawandiise bawandiise byabwe zize ne proof solomoni bamudismisi nga ngalumu ogwokubiri nakomo nga 15 ogwokubiri awo wona sitoleteri ajogerako after muhozi okulemera okufuna meeting ne archbishop nga kyebaagala omwami ono yagezaako nogenda minister, minister of education bafune support okulaba nti badismisinga omwana alabe okufubwako soro lunawe asomera mu uganda kyekisooka kubanga manyi nti wasinia fo ekyokubiri baali baagala okuswaza omwana ono n'okumukyankananya obwongo era bakikoze bulungi nyo naye ffe twabagamba tulina midiya yaffe esobola okweyogera ebintu bino ne facts kati mukulu sewo archbishop wa kampala omulonde tukusaba otukolere ku mwami ono ne board of governor efuna etwala board of governor etwala kisubi oba smak st mary's college kisubi mutuyambe mukwate omusajja ono musibe nga nabwe gisimufungize otherwise essomero bagenda jje kuba ekigo kubanga oyo mukulu deodat mukise yerinnya lyo rigino eyita aliganyira musajja mufere ate asomerako ddala atera nga muhozi project nga temu ministry of education temuli munti gundi ya somera gundi awagira kibira gundi oba awagira kibira ki kuba kino kigenda kuono na repetition yesomero nokutta ebintu byonna nga bino okutambula mu gwanga so no meeting oraganyo ya archbishop muhozi ngendo oza ebweli entone yiyo munguba naga muitaba na mawulile basasanye information yeli obulimba busoka na yata mazima bagaje ne gasanya wichimu hope everything is clear einfomation ajemule ku mutimbagano simanyi nola abasajja abakulu abali ku bbc ngono omusajja simanyi musajja omuganda simanyi anani kasujja ne bakuwa ssente nowandika ekintu kyobusiru shame upon you arani kasujja previously i knew that you are manga the, the respected journalist, journalist what would by but, but unfortunately you are dense because you are working for a state Ugandans have been tortured, have been killed. Arani Kasuja, you never wrote any article in the BBC. But as we speak today, because the state paid you, you decided to post this information, which was sent you by these, this gentleman, Ad, uh, uh, Deodat Ariganina, the host project. You wrote about um, Robert Chagulanyi's son. Ugandans have been killed since 1980. Since 1980, nothing you've been nothing you've been writing in BBC. Even people have been killed, kidnapped. Nothing have been posted on your social media handle until today, because you're working for a state. You posted Robert Chagwanyi's son, but he was caught with marijuana or weed. Shame upon you. Ananikasuja. Mbukasuja. Mbukasuja. miyakasuuyiya kasujja yo abasajja abasajja batusigamu zino empitambi batukola bubi nooli omuntu wamuyita kasujja ali ku mwana ayitibwa sentamu watulugunya njala kubuuza kasujja wali owuliddeyo tulyagumba nawe ne tulyaniyeza nga baali bewandiiseko ekibi nayemu abaana beeyita abannambi simanyi wakiki ekyabatuukamu ensimbi ensimbi tezina gye tuzitulaza tuli byabufuzi n'okola ekintu ekiri n'okiwandika ku mwana wa muno kubanga muhozi yakuwadde sente bino byabufuzi tebitumalaamu so mwenna abawandiisa ekintu kino mbasooseeyo infomathon yammwe yonna yonna egenzeemu amazzi mukitegedde brother akulya headmaster wa kisiri njagala ette footage owokubiri nga bakutta oyo omusajjawo ono wait ono yekazala bulwa muhozi project kati njagala lote footage nga bakuto musajjo nga asazo mfalisa tade mu njaga mu fasogo omwana mu suitcase yabiteka mu njagala lote footage omulage ensi ngono bamukutte footage jali wa mugale bamulemedde e yashoka nga agula suitcase ateka mu njaga wa moderatinga kamera wazigako kubanga surveillance kamera zina kubira ko 24/7 era zikuma buli kimu njagala polisi ng'enoonyereza ngenda kuz'omwezi nga lumu oba ngenda kuz'omwezi asatu mulumu january muddeeyo mufune kamera ezo muzitwale mukebere information bwe musanga ngenda kuz'omwezi lumu oba nga asatu mulumu okutuuka nga lumu nga fute gitaliimu okwate mbuzi mugitwale mugisibe kubanga surveillance camera zibirako 24 7 days a week 30 days a month mukebere mu kamera zino bwe mulaba nga waliwo ekimisinga ngonaku zomweza asatu mulumu okutuuka nga lumu ngafuta gitaliwo kamera tezaaliko mukwate embuzi mutwale tetugenda balwisa bannange nno gega amawulire gembadde mbawadde agabadde aga solomoni kampala gendali njagala obawa recenti netusirika nduga katule mu hose project bwetambula era tujambule kati ngenze ku information endala olright ntandise bwene mulina okunywa ku mazzi nga bwe nabagambye nti omukulu nobert mawobe mwegumanyi nga nobert maw temuwa budde ekisooka ayina obwongo bulwadde mulwadde bambi temubomusanga temukuba noba temawobe mulwadde obuwongo bwalwala bamusasula okumalula kyagulanyi senta mutetulina budde bwe so noba temawobe whenever you are please we don't have your time you can abuse kyagulanyi as you wish because you are paid full nobody should argue with you you are full nobert mawobe as known as nobert mao you are paid full stay where you are abuse robert kyagulanyi sentam as if he's the one leading this nation so stay where you are nobert mawobe Nem sem más. bwe mwalimuwulira nga jose tebahabula tabasee mutono wa karekezi gyebuvuddeko nga yala kukyusisa mu bukulembeze bwe obufuga eggwanga mu bukyamu ngaate twalonda robert kyagulanyi sentamu n'akyusa omusajja omujja mu semwai nobert abel kandiho amutwale sudaani mujjukira nabagamba nti omusajja ono museveni esudani bamutegeera nti yesaaba yekera ayagala okujjawo gavumenti eriko olwokuba nti bali bamubanya ensimbi mpya nekadekate ngaayagala tutwala eno omusajja abel kandiho amutwala esudani naye akyankalanyeeyo nga baagala kuleeta mukulu oli gwe bayita uh, riak maca bwe babakozesa okugjako omwami ono aleka essaawa zino kandiho ono bwe nayogera information ginafulumya abasudani bamumanyi oluganda simanyi bategeera bulungi nnyo nebategera mission ereta abel kandiho sudan evaile egama tuchimanyi bulungi nyo museveni oyine kibinja kyaba kyaba yekera bali mu uganda nabali mu sudan bakola okujja ku government yaffe salva kila na kitegera bulungi nyo nagamba oyo omutuju lubachi oya tageza na asala wano e south sudan nalinya wano bwe batu abel kandiho lubachi oya ne bagobe mbwa n'olubalwayo nekuma mu polisi magisetingirawo ekifo ekya joint simanyi ame chief staff mu polisi kitabangayo so naye ensonga lwaki nti omwami lwamugoba esudan olwensonga nti bali bategedde nti ajja kuzanya mizanyo gya buyeekera n'okukyankanya gavumenti ya south sudan nga bakozesa lyaka mumakya ngo bali bagala okozanya emizanyo gino mukulu oli mulefu n'ategeera n'agamba mm, ensonga zino zitegeddere ombuye ezogedde munnaye kangizeeko okula nga nkola kyenkola ne bagoba embwa ne bagijja esudan teyairinyadde ku boda n'esigala ekampala bagifuna ekifo mu polisi mweri kulimbu mwegenda okulira emirambo gy'abannayuganda ngaerya keeke nga omuzimanye nenze ku information endala njana muta gingile omukulu gubaita hamu chigundu hamu chigundu kwa mkubantu abali mfacilitate nga sente zigindo kujobula mbwange ngozisa mwuseleko muhammadi never state agent ya batu usedda wana bawe na bedi mbatano wote nazitegede ila deterroriza mwamu deterroriza mwamu zilimu system so whoever play around with, with me here in Turkey ujafuna uvuzimu kubanga deterroriza mwuzi nazafuni dwada kuwote the moment kasuwa i passport deterroriza zivamu ate banna Uganda meka basula mu hotel muno muna ah, ah. Uganda aa naba suzu baba zema Uganda hotels basula zimanyidwa so zizi so zizi five star hotels so mujenga mochimanyi nti nchimanyi na uchimwe chingina mas ha omaze pango libaba na Uganda to inen simbi mpya nkade kumbe nao oli mu kubantu abakozesebwa ngate na gamba jebuvudde koti bagenda kumeza omufu omusu bakonyigo boli mawa eranga lesa yo kunyigo boli mawa ndoza eri mukko Tuina moto ezigamba nti tosekere naku ya kuba neyonde seyambala no rensonge yo hamu ah, ofuuyiza kanwe ngaezirwana naye nkimanyi mu bintu byogenda okukola essaawa ena bayinza okunyiga obuli mawa nga tebannanyiga buli mawa bwange nkiddamu no mukulu haamu eyeeta simanyi omugaga omukampala essaawa ena bayinza okunyiga obuli mawa nga nze tebannanyiga buli mawa nenze etandise bwe nti omukulu ono alina ebizibu ntoko byande badde akonsentratekako okusinga nze twogerera ensimbi ezimu ku ezo ezaagala okunzija obulamu bwange ziva mu ofiisi y'omwami yono nga ziva ewa salimu salene muhoozi nezituka ku nsereko nsereko nazitambuza n'okusindika bampembe ava mu seemwai ne iso okujja n'okukola omulimu gwabwe wetwogerera omwami ono alina obuzibu bungi nnyo mugenda kutira mugenda kulya ebintu bino bwe biti omwami ono bwe twali mu kirwadde kya serena sasinyiga 1mwera lumumima waggwe omwami ono yakwata ensimbi n'aziwa ekitongole ekirwanyisa ekirwadde kino ezaali empitirivu nga teyebuzza ku bakama be era sente zino bwe yava mu kumalozi waayo n'agamba n'abapangisa bizibu ebyenjawulo temugenda kusasula nti okumala emyezi esatu egyekirwadde kya coronavirus nga talina gwe yeebuzizaako ekyanyiza bakama be ne batuuka n'okumera emitaafu ku bisige ne bagamba nti obunywa nga n'obufujja akamanyiro kasukususe twakuteeka okusoloza nsimbi so si kukwata mu kittavu kyaffe ng'owa bannayuganda basiru ensimbi ezaffe zennyini Kiono cha mufirako obuzibu amanyi nyo era mugenda bodi ya bulungi nyo tula okalire osetule nga nange wenetereza tugenze maso okuva mwami ro yasonyi wa abapangi sabali tabapangi sabe ensimbi za miezi esatu na zili ziwamo covid kyanyiza nyo kama abe muno muri Jerusalem sare mu hosi kanyiro gaba jene tumune mu 7 ne omugambo kwato tye ensimbi za fenga tatu obuzizako nozi wayo kino no kimuviiriddeko ebizibu ebisinga obungi nga lwetwogerera essaawa zino n'ebizimbe bigenda biva mu ngalo nga bidda mu bannyananyini byo lwepona okubizza mu mikono emirala egy'enjawulo olw'ensonga nti nere nti kati abasuubuzi abasinga obungi bamusasula bamuteeka mu mikono mirala so si ye bwemulaba atudde mu ofiisi awo nga mula ng'atudde mu ofiisi awo nga gwebasanze ng'omulimu okukuba asala ebyayi ku kkubo n'omugamba owaayi ne yeekanga n'agatuulamu atula mu ofiisi omwo n'akalula amaaso ng'enteesa alaleerwe sigemani nagamulinga balubozi za lulezi nezikole mu mbasa kenya neweewuunya entegera y'omuvubuka ono ku myaka gy'alina ng'ayolekedde entaana ye mulaba salaamu aleeku bw'onooba ofudde tebajja ziika munze bagamba nti amagezi gaba gamutosose mugejjo gwelowooza nti bano bakwagala nnyo nga naba baleeta batunda amayumba ga babatta kati gwe wumuze engalabyawo mu woofiisi ngolowooza otegeera nnyo kati kamba tegeeza bannayuganda era ha musagale wakane information eyinongirinani Nseko Muhammad yomu kubaino mukono ogwayo kyange ebintu byabanna Uganda mu katale ke tuyita akapaka yadi ngechigendwa kyali kyabaka mabe kuzimba wo block 5 ne block endazengedo basomera muno muri K ne J zinozo na era abantu bangi bafuye simbi zaabo kutuuka lwe babo kya ebintu bino nze kama kogera nakulya mu rujjao nga bazadde bange bakolya business zaawe nange ke nyinyi nakulya ko mu rujjao ne ku studio ko nga ntunda support za umoja wepo neza butter nze twaguzanga abaana baddayo ku masomero kubanga ekintu ekyo nakimanyi bulungi nze ndi stebon nkulidde mu kisenye munnange terwali olwo nga batandika okwokya ekisaawa kino wetwogerera essaawa zino gwakimanyi obulungi ojja kutya haamu wetwogerera blok gye bayita blok 5 blok s blok s eno yeeri exactly oba yeri mu kifo kyennyini ekya paaka yadi obayokya eno tekyali mu mikono gya ham bagimujjako dda nga n'ensimbi zisasulibwa direct mu banka olwokuba tabakyamukkiriza yetuminkiriza n'akola ebintu byatalina kukola era ekintu kino kyonna kye bayita block s tekikyali kya hamu bakimujja mu mikono gye ngaakisolozaamu omwana omweyamagaliza ngaomukadde anogomo gyajya nga nekyali kwagenda omuteeka tamulaba kubanga wandali ate nga nendali zirimu ettuufu ngenze mu maaso block s tekyali mikono gya hamu nzija mukakkane mutegeere nti ono omuvubuka ali mukwepanka essaawa nabandi munyigo buli maawa ngaalowooza ntiayagala kunyiga bwange tugenze mu maaso era wetwogerera n'abapangisa bonna abali ku buloko k zaako gye zonna zino buloko zonna ziri opposite n'ekisenyi baasi terminal bonna tebakyasasula kukafumbe mukasa bonna tebakyasobola kusasula nsimbi hamu ensimbi zino bazisasula mu banka direct naye nga management eri mu kusoloza ensimbi zino oba eri mu kulabirira ebizimbe bino twogera kati ey'omukulu bagare kirumira nga yali mincharge eya block k ne g ng'omukulu ono bazimugjako dda hamu kitegeeza nti mpolampola ajjiisa obusera omwami ono bagenda bamugja mu bintu bino ekinakomekkeza musindika ng'ekikere kisala leerwe kubanga tekisobola kubuuka kweyongerayo tugenze mu maaso era wetwogerera nti abapangisa bonna abasinga obungi batandise okutuula obukufuufu nga beebuuza nti yi omukulu lisiiti nga tetukyawulira lisiiti zijjako era mwena abapangisa njala bategeeza temwewuunyanga omuvubuka ono temukyamulabako lisiiti nga tezijjirako haamu ezinaba zikyaliko haamu kuba kubuzaabuzanga afukaana bakubuzaabuza mbeera nga bweri naye ekituufu kiri nti buloka ezisinga obungi kati omukulu kirumira bagale yaziddukanya nga ne ssente basasula direct mu ofiisi nkimanyi bulungi mwenna bapangisa bali kuwebwa amawama senta muwaayo miliyoni zammwe wakati w'essatu ku ttaano ku mukaaga naye risiiti zammwe zisoma bateekako amannya gammwe ne bateekako n'edduuka lyo n'osayininga ne hamu n'asayininga oba nekirumira n'asayininga eyo gye bayita risiiti tebakuteereddeeko omuwendo gwa nsimbi gw'osasudde ne neebuuza bannayuganda botegera lunaku ki nsikwata ta miliyoni nnya ne nsasula risiti notiraka amanja gange nedduka lyange nensasula nengenda nga simanyi sete zange zira ziruddawa era nziwaddaani hmm. brain is a monk era nze nedduka mba nkyalibeeramu tugenze mu maaso wetwogerera essaawa zino mwenna abaali balowooza nti omwami ono ekisawe kino bakizimba nga nejjukira ekisawe kino kyaliko abasamba omupiira wakati mwe kyebabalaganga katenenti weekiri emmanju w'ekisaawe kino okuliraana ekijukizo ky'omugenzi st matiya mulumba waaliyo esaidi okujukirwa emisinde wagambako n'okuzanyirako netibolo bwepo n'okuzanyirako ensero ekintu kino kyonna kibaddewo kigumaza wetwogerera essaawa zino nga nekisaawe nakiba tekikyasobola kubirako parking kubanga nekyo ekitundu kyonna kizimbiddwamu akeedi ezisukka obungi nti n'ekisaawe kyabawalala ekya netibolo n'ekya basketball byonna tebikyaliwo byonna babizimbyemu dda amaduuka nga nagano era waliwo omu omunene mu gavumenti yonga yasazawo yokulya obuloke eyo ngakati akasawa kasigaddewo kekakabakuli kabalaga nti waliwo kisaawe naye nga nakyo tekiriwo kiriawo kyalusuubo kubanga neno gibadde balina okuzanyira basketball wepo nensero nayo bazimbyeyo akede infomatio endala ekwata ku haamu ono era wegendereze nnyo mukulu vidiyo zino balizikugirayo ne bazikuzanyira oluvuuvuumu ne infomation eva mu dooni zange ne buloka ezisigadde zino zitunudde mu paaka empya kigambibwa nti ziri mu kutundibwa era nga bananyinizo ba state mafias balimu zitunda naye nga kiri munda nnyo tekyagala kufulumizibwa kuba abasobozi bajja kwecyanga okubuuza hamu badde atupakirako nti ye mugagga lwaki ate ebizimbe babitunda kino njagala mukyetegereze nnyo mwandiba nga lisiri mufuna za hamu naye ng'ebizimbe bimujja kuwulira nti byavudde mu hamu baabitunze dda nga ne ofisi agisitambusitami ng'omuwulu amuwulisa ku mawulu kubanga ali ku mwami ali ku mwami asitami awaata naye nga buli kimu takyalina oyo tabalya ssente ebizimbe essaayo nabyo genda mugibwako ekigenda okuddirira kigenda kubeera nga bebakola banne bonna bonna abadde bebusulu babba nga balowooza nti basinga okutegeera so nga ate entegeera yaabwe yamungoba so mukulu haamu ng'okwata ssente oziwa ensireko zijja wano ettaka zinzite njala okutegeeza transfer oba transforming oba okujja ebintu byabagagga bino mu ngalo okubizza mu mikono gy'abantu ala kikulaga bulazi nti munange batandisa okulaga olujja olukufulumya era essaawa yonna wandigwa mu kakodyo akokujjawo era ofe ngaabale baze bafa kubanga obusiru obulabika wayonka buyonke okonsentratinze ku nze mu kifo kyokukonsentrateka ku bizibu byo awo nno nvuddewo saagala kukulwawo njagadde kukulabisabulabisa otegere ntisetegere nti munnange oli mu katego ke kamu n'akaffe bwe teweerowooza nti ky'oli si ky'oli kubanga abantu bategeera bulungi nnyo awo nno nvuddewo njala mutagingire nyereko muhammad mr kagege eyayita super mp sombe naye ntegeera ye ya windows 005 era essaa zino nga bwewadde etteeka eryokusobola na uganda bajjako olukusa olwogera ku mutimbagano okweyabya ku bitu baliko mukulu nkutumidde nnyo webalekkola mirimu gya museveni era wala kutugunya banda Uganda nakogeddeko jjo katono nnyo nakatisagala kuluisa kujja na kutegeeza nakula bisabula bisa munange omusajja ono nyereko Muhammad Kagege mukulu asado omwami ono ngatuuka nga NRM amanye na gamenyedde omuli Janet Kemba bazima assassin omuli Muhoozi Kanyirugaba omuli mukondomi wembuga uyo gobaita Odekru Abogo omuli kiri wachiwanuka n'abantu abalako mu state abatayachagala bogera ko olobobbi ng'amukwasa ensimbi nga bayita mwanita amongi ono sadolin paint sadolin paint kubanga kala zalina nyingi nyo boziteeka mu nju osobola okufunamu kala gy'oyagala deputy speaker anita amongi sadolin paint munange nga bamukubira akasimu nti mukulu kagegoono asaadu muwe liivu agende akole ebintu byalina okukola amateeka gano agayise mukuru wa saadu nga awebwa ensimbi empitirivu nnyo ngaera awebwa nedawera wokumi wa sfc okumukuuma gyali guess what omukulu nabagamba mukampala talinamu nyumba era naye alinga nze mu kifo kyokugenda mu nyumba eya maama we gye yamuwa omukyala mary yakyambadde kulufuri avenue mu bitundu byebugulobi kyeyakoze nga bamufunira ekisenge ekimu ekyebbeyi bamufunidde suit emu wa president shoot mu sheraton hotel kampala mwali mu kusula ngera bwakola etteeka lino ng'akumibwa sfc ali ku serezo muwomusolo ali mu sheratoni enono gyayingiza buli lunaku gyakera okuyingiza banekolera gyange omu kuomu nga bwafulumya webuuza etteeka kiri agenda okukola nga ne banekolera gyange balaba ebintu byawandika ekiro nga wandika etteeka lino kali mukulu nkulamusizaako nnyo mukulu gwoyinza okuza tetusobola kutambulako tukumanyi mu sheratoni lumuwosulamu tugimanyi ensimbi zokozesa tuzimanyi ne banekulira jange bonna booli nabo tubamanyi bookola emirimu gino kati mukulu kati bakwasereza omu omusolo ogenda okola etteeka oli musheraton mulegere oli maawa mukanula amaaso gakulinga ngaentula ezaakona ne fesi eyakudduga linga ngaentamu ezifumba kasooli ennamanve oleeta etteeka okujja ku bannayuganda okwogera kanjagala ensetegere nti oli musheraton mwotudde okanula amaaso oli kuwojjola owuba era bwokola etteeka neeteeka ligenda kukusiba kati sigenda kulwako ngenze ku nsonga njagadde abantu bategere tuli ku sheratoni kuseereza omuwa omusolo mu kifo kyogenda ku lufulu yavene ku nyumba ya mama gye yakuwa amiri yakyambadde obeeremu oli mukuzunga na siriimu gwe oli mukuzunza musajja omukulu mwagenda kukiikira bitundu byakyama mufo kyokukiikirira abantu oli mukutuikira bitundu byo byakyama oli mu paliament ogenda kuweza myaka kumi neeta nenyumba mukampa tosobola gulamuwadde enyumba kubanga oli mufe ojja omanyira lumbuye atenda kusuubiza ojja kungwako gwe musajja gwe ngenze mu maaso nga nfundikira bulijjo mbagamba ne mbategeeza bannayuganda mugule amaaso era mwetegereze abasajja bano nga bwe baava mu nsiko bakyakolagana nga mulowooza nsaaga batusibidde mu kikookolo kyakabadi kembadde temumayi batukwata kabadi ebyobufuzi nga mulowooza nsaaga mula bulungi nnyo bagambye ono omusajja tiniyefunza eita sejusa mwakumu mmaji kubanga waliwo gapo nene sejusa lwagambo kokotu ya mulagida demaji already abadde mu service buli meeting zabadde zabadde mu state house sejusa nga abelayo nga wa information in fact ne mu november yomu kubali bayisiza olukolo okujjana mu istanbul wanzite sejusa nembaga abantu mukundi bayo bamu nembaga muntu yomu nembaga bonene bagaba bali mu system tebavanga mu bekuzaawo obuzanga mwezi wa nsaaga mhm. maama baba baziyita wamubuulidde ebya bitegedde bulungi nyo sejjusa mbabuulidde mu saaviisi mwali kale kale kyezikayihula mwali era mumanyi bulungi nnyo nti mwali ani ataliimu tugenze mu maaso lwadde telebulisa nabagamba nti museveni alina abaana basukka mu makumi ataano nga mulowooza nsaaga naye ekisinga okutiisa ekisinga okusasa kyekiriwa mukazi we muba nabagamba abantu bano bagamba mwetusosola naye jukira bo bewasa mbokka tebakkiriza musaayi gwabwe kugenda munda ssente zaabwe zigenda mu bantu bala bokka geswa mwola wa museveni atali wa genet yafumbiddwa mutabani wa henry tumukunde henry tumukunde alina oluganda ku genet bagenda kuzaala mwana ki tunulira genet windows zaayiika henry tumukunde ndi windows zaayiika nono omulenzi nafunyeko information nti omulenzi naye windows ze ziryawo zitagana ziriŋanga walilewaka amasanyalaze nga mangi si mangi balubu teziterera n'omulezi naye ali awundo zaayi kakati omu gwe bagenda gatta dna erimu dofi plus dofi tuba tugenda kufuna fidodido ice cream nkiddamu omuwala wa museveni yawasiddwa mutabani wa henry tumukunde kyokka henry tumukunde mbwe yabadde alwala ne museveni yeesimbawo mbwe era amuwakanya tumukunde ey'omulimu gwe kuva mu nsiko nga mbega era bamusirikati agenda nasoma ebintu byokubega kukulietinga rebel groups era yokuwa kulietinga koni alisira kwena ADF buno bonna ku rebel groups obadde bujjo buna ono yabadde sinya wabwo nga bakola ekintu kino so nti baba soka yeri mu nsiko mule muga mugenda kola kibina kya buyekira kyonna olele tumukundi aba yatadde yude kibina ache nga temwele mugenda kuyita ekyo tuto kusoka yo omuntu mukitagedde bulungi kati ono yigwe mulimu gwe bano bakiza besigi kubuza abuze eno kutaliza balina kufunayo muntu mulala yensonga lwaki bagwana robert kyagulanyi sente njagala kubabuuza bukyanga lubanga lwa mirim politics wa uganda ani muntu gwe baali bavumye nga robert kyagulanyi sentemu kibiina kyekyovu kye baali bawayiriza nga nopu baana baani abaali basibiddwa ne battibwa nakati bakyawambibwa nga nopu kebere dp kebere fdc kebere upc njagala mufune ekitangaala kibategeeze bulungi ekintu kyetulimu bana abantu basindika abantu bagende bagaziye ekintu kyabwe nga yonna batayizaajo nga buno oyiweji ku flying pan n'ogendo disiga bwetandika okujja eno noddagana amagi noddira ensaano ekyali embisi n'okuba mu gye ebituli ne liyika wansi ne lisobola okuba nga lijja bulungi nno kati esisi ne bali bakosa nti baali beetoola bonna bonna bonna okutoba kyagonyesatabu yabajjamu wakati nabagamba nedda mulimba ekituufu kye kino kati tumukunde mutabani we yawasizza mu muwala wa museveni Chokka ngate Janet alina oluganda kwani kutumukunde kati ani agenda okulya munno olukwe era bulijjo bavuganya nani mm. kati famire mugitunuulire janet windows alina windows 0.5 tumukunde alina 0.5 windows oba yavaako nadda n'omulenzi omutama bagenda nti windows ziryawo ziryawo tezikwatagana ziryawo ziba zasalako neriwerwe zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, kati bogata fido bogata fido dido ne fido dido o <laughs> bogata dofi ne fido dido ofuna mu chovola <laughs> babera ne hips nga ziliya mu omusaje na imbyange ne alinga ge si pisika ina makude no musange no muto mulinga ge sa uya pamba ruyise no musanga nga genda ku myaka na yise alindavu okulinya lwenzo oli kumbe DNA bagatta DNA abaganda tebali basiru okugamba nti wemamba towasa muwamamba owempindi towasa muwampindi owenkima towasa muwankima kubanga the end of the day oba wankima ogenda okwetoola nga at least dna yammwe nembanga muli ba distant relatives at least oginako 25 percent thats the difference thats why tebakkirizanga abaganda kwawulamu owempindi genda wasowa ensene owensene genda wasowa bwe batyo kwawula yesu nga kimugati abaganda bagezi obugezi buli nti the moment kasitoyawula dn eno tagigatta mulina sente mulina emundu mulina naye mugatta dn oba muli mukitegeerako ddi mwenna muliawo windows zero zonna zayiika noba otunira n'omutule gukuluma n'ogamba yalabbi kiki kino kyotunuulira ate zoli gafunye waya bagenda funa ki waya lesi imagine kati tununo no muhozi kanyiro pamba mu muhozi laga entegera ye windows byo tuna abana abana simai fast family bonna aina mwe kinene nyatu nga byalani owo kubya ine kanisa abuli afogoda ni mawe abuli ya god ne god gwa ole kitawakira kutta bantu nga ne bizimu jimukabira mu wachi tosala kitawona ava kumukutta abantu That's the problem we have. Temusubula kwaula. Tosubula kudila positive. Ndoji funa ndoji tuga tene positive. No funa umutu. Yafuna jibibiziki bimenke. Tunule, mm, tunule tumukunde yinyi wafana na. Gwaba imiri. Doezo kuna tewana ilao pistu. Naona ilao pistu. Nega mtu mulabu. Wakube chikalu. Uwinzo kuroza. Nsawu ya abu monde. Eni wansibu njudene wakati wali uwa gulubu zimbi. Umazi ni nsawu za manda. Ziba jewa mbalungu. Mbalungu. Nge yomu tomu nini weguti. Nge yomu tomu nini weguti. wano wakati nesobola kamu wansibe ngejja zezo kubanga temusobola kwawula dna emukuma bugaga muwabba mu ggwanga tosobola kudikusi positive nojiga tine positive ogenda kufuna kubaluka tovuna mugamba waganda bagezi kubanga bakimanya tosobola gatta muzigo ono muzigo nofuna kyoyagala nedda olina obyawula wetugambira nti yawula ekitakambagatiwepera n'entula yawula dna etosobola kuddira dna eyamuhoozi n'ogigatta naye natasha ne bazaala ekyalo kiri bajja kuzaala dofi okitegeera windows zaayika onobona windows zaayika kati n'obuuzi ono simanyi onaaliganyira yagenza okulaba nga infomation kyalina okukola kujja mu midia kuwa infomation enfu kati nkwabiza mhm, what is next ogenda kukola ki nkwabiza ne bumidia bwa bwonna bwonna mbwabiza mugenda kukola ki kubanga obwongo butono nyo temusobola kulowooza mulowoleza kumpi nnyo mulinga kinyi kyankoko nekirala honorable zaake beera mugumu teri agenda kugoba mu ofisi esimanyi eyaba komission teri teri tebasobola kino kiddamuwa tebasobola kugoba kwa komishona ekyo kiinako ne proof tebasobola so teweeraliikira baleke bakole emizanyo gyabwe diversion zona gwe bakutte babirizi agende oli simanyi mugati gwa bata state mugati gwa bata state agent bona bagende temutegana mutunulira abantu bano mwe wale diversion mkonsentrate nge ku twitter mkonsentrate ku page zina wagezi mutambuze information buli chintu kyonna ekiriko state funded nga kuliko information yenfu muteeka ekifaananyi kya kyagulanyi abaana bato kyalingibwa mugende ku twitter muwandike ebintu bino temutya nabagamba ffe tuli immune ku bulaka miro ne diversion tujja kibagamba tetukyagala kumanya kubanga tuli bakoowo nze nabagamba ngenda kufiira ku mulimu nga balubu era siitya era singa naye n'akatengo singa sikola live zino Aida bagaba nebanga katonda ntutte musoka kunkebera ko banchali mu bandi mufu kubanze nyoko mu kufanyiza okwogerera mu musoka kunkebera ko musajja ono dale kitufu abuli nja kusigala nga ajogera mpaka nga tuse wa katonda ya ntonda atenga sikati kuacha ino mulimo okukunde gwanga kati guyaze wano musimanya ono nyarumbu yagala mota huhu katonda nku majja kunkuma mpaka nga atusiza wagambira nti muko omwana ono kamuleka omuleka kitali ne mudaleta ku TV rusanvu mu atano nzo omuntu wangu njabwete kampube mbube wansi sagala baluisa okujjago bategeza mukama ba 10 atakomira ampera tusinkale kunda ku lera ronda kanyine po muze mu ngalabi yange ekyo kyemba denindo okupangina ku zo mwezi nya nina information ya ya smack ngoyo atsimai simai aliganyira atsimanyi asimai sidoda dama nyagale otegate deodate aliganyira mukisi ne mulina omusajja addukanya essomero ddamba eri ku international level nga n'okusoma teyasoma diguli ya kicupuli p7 yagigwa emirundi esatu siniafone benkona nenywa diploma gyalina mu education naye yagulangule nga n'amanya temugamanya amanya gamatuufu nga nefoto giyamubbye nga muhozi mukama wo yamuga tusinkane gundi archbishop tumuntu mugatu meeting bwe yaganyire balekabayita midia ekola ekintu ekyo mm, brain is a monkey kyovula twalibanga akayimba mu primary twajja tuli mbuzi kati tugunjuse bazadde mwebale okutuweerera kubanga twamanya batuweerere tutegeera bano bayimba luyimba ki bayimba luyimba ki twatere embundu twafuna obwogerero twanyaga ettaka twazimba zigrofa twagende dubayi twavuga zimpe enkoni eh? imagine such sense twatunga obuyinza twavuga zimpenkoni twatwara amataga g'abaganda eh? nobitunulira nobulyanga nobusungu bukutta nobaina diguli musanvu era asigala windows mm. nabana phd mwindo sigala wansi kubanga reasoning capacity enfu reasoning capacity enfu noba tuna nolanga nobwongo bukuluma fetwai manga twajja tulimbuzi kati tugundu sebazadde mwabale kutuwelira labana mpenko ni mpenko ni twatunge sente twa twazima magrofa twa betaka twagende dubai e, simanyi twatunga obwogero mwogerera wani gasiya bulolo mwogerera wani mwazimba za kedi muganda why not mwankore obo why not rwanda twa tonjo bogerero twa vugezi impenko ni kati mujja kutegera at let me tell you this ta fundikira bwe muba mukyali serijanjale ntusomo basajja mwe eyabalo esiride message yoyo musajja salimu salaka andaraho george Jia yogede mkuwayo mwala wa mtu wa mkuluwe mseveni. nagaleba ne bafuzi begenze Uganda isanga kabonde agina sanga kaseera kazi mu maso message bakimanyi basula ku bunkenke bakimanyi abantu babaagala bakimanyi bakola kyona kikyamu yesongo lwaki basula ku basula ku ntujjo kati bali mukwera likirira nabaga bamujja kuwegerera abanna Uganda ngobudde bugenze ate musimye omusingi omubi eri bazzukulu bammwe si batunulanga akawungeezi ng'enjuba egudde batu batunulanga abaweddemu amanda batulero bajja kulaba ensi ate munauganda akyawa mujja kitegeera twatere embundu twafune obwogerero twavuga zimpa enkoni twagoba baganda kutaka embw ezo bandaye mukama bakumire mweraba olunaku lungi tusinkana olunaku lona eyantonda akyankuuma nabo bankumire mweraba